Gaur hemen Euskal Herrian arlo desberdinetan lanean gabiltzen gazteak bildu gara. Egunero, gure gizartea eraldatzeko lanean gabiltzena. Mundu osoan zehar, lanean dauden, gazte belaunaldi asko, bezala. Baina beste dik desberdintzen gaituzten, hainbat eranitate ere bizi ditugu. Urruketa politikaren aldaketak ikusi ditugun arren, oraindik badaude urrunduan gauden presoak. Eta horrek amaitu behar da bere alakoan. Eta aldaketa honek itxaropena sortu badigu ere, oraindik salbuespenezkoak diren beste neurri asko indarrean daude. Aurrera urratsak diren gradu progresioetan Audientzia Nazionaleko fiskaltzak errekurituta ematen ari diren erregresioak bereziki kezkatzen gaituzte. Lede arrunta eskuan hartuta bide hori egiten ez usteak. Mendeku itxa soilik datorkigu burura. Estatuaren zein eskuin muturraren esku hartzeak, gatazkaren ondorioen konponbiderako daukagun oztoporik nagusiena dira gaur egun. Bajo esos intereses, su objetivo es encadenar un pueblo entero al pasado y al conflicto. Ante ese contexto queremos hacer un llamamiento para avanzar conjuntamente, Frente a todos esos obstáculos, las y los jóvenes optamos por la resolución. Asumimos como generación la responsabilidad que exige este momento histórico, desde el compromiso que supone ser la primera generación que no ha vivido directamente toda la crudeza del conflicto. Por ello, queremos y debemos ser la última generación que sufre los efectos del conflicto. Y eso supone poner fin a la política de alejamiento y decepción. excepción. gaitasuna eta indarra izanik, gaitasun hori erakutsi nahi dugu Euskal preso eta ieslariak etxeran txekarriz, gertuago ekarriz. Berdintasunean oinarrituta egongo den bakea eta elkarbizitza ditugu helburu. Eta bide horretan dauden egitekoetan ere eragin nahi dugu. En ese camino, el 7 de enero llenaremos las calles de Bilbao. Por ello, hacemos un llamamiento a la juventud, a toda nuestra generación, y para que estén junto a nosotros y nosotros en Bilbao. El 7 de enero, la juventud de Bilbao. mi idea, Bertú.